Ah, leo nitaongelea namna ambavyo unaweza ukajiunga na Amazon KDP ili uweze kupablishi au kuuza vitabu kupitia Amazon. Nitaonesha procedure zote za kujiunga, kutengeneza akaunti mpaka kuikamilisha. Sasa hii ni <clears throat> browser, naingia Amazon KDP amazon.com Nikisha ingia <clears throat> kisha ingia hapa na natakiwa nitengeneze account. Kutengeneza account hapa e, mimi kama ina account nita click sign in. Kama sina account nita click sign up hapa. Kwa hiyo hapa <clears throat> ukiangalia hapa wanaongelea vitabu ambavyo unaweza ukaposti kuna vitabu kama vya biashara na uwekezaji. Kuna vitabu vya comics, graphic novels ni kama katuni. Kuna vitabu vya watoto. Eh, kuna vitabu vya nani literature, fiction. Eh, vitabu vya non-fiction, vya mapenzi, vya sayansi. Chochote kile ambacho unaweza ukakiweka katika fomu ya kitabu. Mfano, unaweza ukaamua kwamba nitatengeneza kitabu kuhusu mbwa, kuhusu paka, kuhusu kufuga kuku, kuhusu kitu chochote, kuhusu afya, kuhusu yani chochote kile ambacho unaweza ukakifikiria unaruhusiwa kuposti huko Amazon. Sasa kujiunga nitakliki hapa sign up nikiklik sign up itanipeleka kwenye ukurasa ambao natakiwa kuweka vitu vyangu <clears throat> ambao natakiwa kuweka hapa nikikliki nahitaji kuandika kukliki hapa kwenye create new KDP account nitachagua hapo sasa ili kutengeneza akaunti yangu nita unaweza ukatumia email yako yoyote ambayo ambayo ipo active mfano nikitumia hii hapa nitatumia hii ya jina langu mm. Okay, hapa kuna kitu nimekosea, first and last name, taweka jina langu email na ah, niweke hii hapa password hapa naweka password ambayo nitakuja <clears throat> kuitumia mi mwenyewe okay naweza kuweka let's say mfano hii hapa tayari na login hapa natakiwa ni <clears throat> solve hii hapa puzzle ili niweze ku, ku, ku, ku, ku, kuendelea na kutengeneza account kuendelea na procedure nyingine hapo unatakiwa hizi huwa zinabadilika kulingana na muda. Kuna muda mwingine wanakuletea za tofauti na hizi hapa ambayo nimefanya hapa wamenitumia wamenitumia wamenitumia kodi ambazo natakiwa kuziweka nitaenda kwenye kwenye email yangu email yangu nitaangalia hapa kodi ambayo wamenitumia Niangalie hapa kodi. nitaangalia kodi ambayo nimetumiwa ya pound nitakopi nitaenda huku nitaipaste hapa na verify ya unaweza ukatumia laptop au ukatumia kompyuta au ukatumia nani simu <coughs> hapa niko Tanzania kwa hiyo nitatumia namba yangu ya ya Tanzania hapa lazima uweke namba yako ya simu unaweka namba. Ukishaweka namba, wanakutumia kodi kwenye kwenye namba yako ambayo utaiangalia hapa mb tisini na tatu ziro ziro saba ziro ziro saba mb tisini na tatu ziro ziro saba naweka hizo then hapa natakiwa ni agree na terms and conditions. Hivi ni vigezo na masharti ambavyo natakiwa kuvipitia ku, namna wanaelezea vitu ambavyo natakiwa kuposti na namna ya kuitumia hii Amazon KDP after that unakuwa umemaliza. Hapa utaona amekuandikia your account information is incomplete. Kwa hiyo unatakiwa una update taarifa zako hapa, una click update now ili uweze kuupdate taarifa zako. Um, hapa utaweka namba yako, unatakiwa update, update namba yako ya simu. Tanzania saba moja mbili tatu nane tano sita saba mbili hapa kuna kodi zitatumwa ah. yaani angalia hizi mia mbili thelathini na tisa mia mbili sitini na tatu mia mbili thelathini na tisa mia mbili mia mbili sitini na tatu continue <clears throat> nikisha update hapo um, natakiwa niendelee kujaza taarifa zangu hizi, mfano account region you live, business type in individual, date of birth, taweka tarehe yangu ya kuzaliwa <clears throat> taweka tarehe yangu ya kuzaliwa haya country region nitaweka nchi ambayo nimezaliwa Tanzania Lego name hapo utaweka jina lako ni naitwa hivi address unaweza ukaweka address yoyote let's say let's say nimeweka Dodoma Dodoma Kisasa, Kisasa West, City Dodoma, State Region naweza kaweka Dodoma, postcode. Hapa utaweza unaweza ukaingia Google ukaangalia ukasearch kitu kinaitwa zip code utaiweka hapo. Mi ya kwangu ni hapa. Unaweza ukaweka namba yako ya simu ambayo nimeweka kule juu, tunaweka kwa mfumo huu. saba mbili tatu nane hapa hakiki taarifa zangu naona ziko sawa, save. Sasa hapa huwa tunaweka uh, namna ya kuweka malipo, kuseti malipo, namna utakavyolipwa. In case umeuza kitabu chako, utachagua hapa kama hauna benki. Kwa sisi Afrika huku huwa tunatumia Paonia. Sasa hapa utaweka kwanza I don't have bank account, utakuja kuseti baada hayo payment <clears throat> add bank account, click payment method. Payment hapa utakuwa una hizi ni na nini ni ni aina nini ni aina za ni Amazon ambazo unaweza ukauza, yani ni nchi tofauti tofauti ambapo Amazon inatumia hizi domain. Kwa hiyo hapa kwa sababu sisi tumeshaweka kwamba hatuna benki, kwa hiyo tu tutawekaga baadaye hizo. Hapa unaweka complete tax information <clears throat> baada ya kusevu una click pale kwenye unatakiwa weke taarifa za kodi tax information. Hicho ndio kitu cha mwisho wakati unatengeneza akaunti yako. Kwenye tax information hapa, ngoja tuone itakavyokuwa. ama inachukua muda kidogo. Hapa kwenye tax information utachagua lugha kwanza unayoitumia <coughs> English. About you hapa tax classification hii ni individual individual. Uh, are you a US citizen? Una click no kwa sababu wewe sio US. If you are acting immediately as another person person behalf, una click no. Full name ndo jina lako, country of citizenship nchi yako. Sisi hapa ni Tanzania. permanent address nitaweka hii address ambayo nimesha set kule. Mailing address ndio ile ile I have nani UST hapa utaacha gepu kwa sababu hauna hizo tin. Ah, yes, baada ya hapo faida ya kuweka kama una una tini ya US unaweka kama una ya hauna ya US una unaacha tu I have nani US tin lakini hasara ya nani UST ni kwamba kwenye royalty unakuwa unakatwa unakatwa pesa kubwa ambayo wenyewe wanaitumia kule kama kulipia kodi. Mm, na click continue. Hapa huwa tunajaza hatujazi chochote. Yaani hauna tin, hauna tin yoyote kati ya US na ya TZ, kwa hiyo haujazi chochote. Na hapa ameandika kama hakuna tin utakuwa unakatwa asilimia thelathini kwa ajili ya ku, ku, kama kulipa kodi zako wanakuuliza kwa nini hauna tini utaandika kwamba unaweza ukachagua the country where I'm, I'm there but tax does not issue tin I have applied tin but haven't hapa kwa huku sisi huwa hawatoi zile tini za kimataifa. Kwa hiyo hapa unasema kwamba the country where I am does not not issue tin to its residents. Hapa uta click continue. sign in and submit. Hapa kwenye kusaini na kusubmit to provide electronic signature, hapa unacho <clears throat> unachokifanya hapa unasoma kwanza hizi vigezo na masharti. Ukishamaliza kwenye kusaini, unaandika tu jina lako jina lako tarehe ambayo ni tarehe ya mimi leo ni tarehe kumi na tano mwezi wa tisa una save Usipoelewa unaweza ukanitafuta. Ukakomenti hapo au ukachukua email yangu. Tukawasiliana nikakuelekeza vizuri. Sasa hapa fomu tumeikamilisha. Hii ndo fomu yetu. Hii ndo fomu ambayo tumejaza. Ina details zote. Ina kila kitu. Baada ya hapo tuna submit form. Ukisha submit um, tax information you have submitted validated, hapo utakuwa unakatwa asilimia thelathini. Fomu ndo hii hapa. Kwa hapa tumeshamaliza, tunarudi kwenye akaunti yetu. Baada ya hapa utakuwa tayari ume ume ume umetengeneza akaunti yako, tuna save. Ukisha save, basi utakuwa umemaliza kutengeneza akaunti. Hata ukirudi huku utaona kila kitu kiko, unaweza ukasaini kawaida. Ah, hapa KECTRI iko tayari. Hapa ushatengeneza akaunti yako, basi kinachofuata hapo ni kuangalia namna unavyoweza ku, ku, ku, ku, kuposti vitabu. Vitabu ambavyo unaweza ukaposti ni kama hivi hapa, kuna vya biashara eh, vya watoto eh, kitabu chochote kile, hata notebook, hata book, hata jani, chochote kile ambacho unaweza ukakitengeneza ukaposti sana sana vitabu vinavyouza ni vya watoto vitabu vya rangi yani kinakuwa kina picha ambazo hazina rangi wenyewe wanakuwa wanazichora rangi. Kwa hiyo kama hujaelewa naomba tuwasiliane asanteni sana.